Hi, Hey, where are you from? New York. New York. What is your name? My name's Amara. It's a nice name. Thank you. Can I ask you a question? Yeah, ask me. Want to see me in a bikini? इस काम के लिए तो <laughs> वक्त ही वक्त है अरे भीख मंगिया क्या देख रहा है हाय हाय दो तीन लड़कियों ने काटा मेरा भाई कह रहा है ब्लू वाले बंदे को देख के लगता है इसका दो तीनों ने काटा है तभी ऐसा लग रहा है <laughs> आपके साइड में कौन बैठा है कैमरा उन्हें भी तो दिखाओ बड़ा भाई बड़ा भाई है मेरा Wait a minute. दो तीन लड़कियों ने काटा है <laughs> बड़ा भाई की आवाज लड़की जैसी है बड़ा भाई की है क्या म्यूजिक मैं क्या कहता बहन कह दूंगी तो जबरदस्ती कहती है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बस कॉपीराइट आ जाएगा okay no what it's mean no इट्स mean you wanna kiss me No. <laughs> It's mean I am saying what's mean women प्यारे बच्चों Say yes if you want to marry me right now. Okay? No. Wait, listen. Say yes. say yes if you want to marry me right now, or say no if you want to marry me tomorrow. Never. लेंगे थोड़ा सा नाइस नाइस बहुत अच्छे ten out of ten are you girls friends no we are friends are you reeler No. Where are you from? India. In India. You know that. Huh. Huh. Garib. Sorry, Garib नहीं. Where in India? Where do you live Jaipur. in India? Jaipur. Jaipur. चलो भाई. चल मेरे भाई. एक बहुत हो गया. चल चल मेरे भाई. जयपुर में कहाँ से? क्यों बताए? हाय हाय. घर आना है तुम कहाँ से हो भरतपुर भरतपुर हाँ भरतपुर ओ पता है आपको भरतपुर कहाँ पे हाँ पता है बर्ड सेंचुरी बर्ड सेंचुरी आओ कभी बर्ड सेंचुरी देखने दोबारा बहुत बार आके गए हैं ठीक है बाय पागल है क्या साले गिर गई थी क्या बचपन में इधर बेटा पैग पटियाला तुम के हिला दे डीजे पे